трагедии в Одесском доме профсоюзов. Жестокая расправа украинских радикалов над сторонниками антимайдана. 10 ударов по населенным пунктам ЛНР за неполных два часа. И свыше Каждый день наши военные ужас Магомедова, Гаджимагомедов из Дагестана, президент звания Героя России. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Частичка героя дышу теплом И если случается недобрый час идеалы вопреки истории вроде родине сложно проследить мотивы тех героев Которые в наши сердца закладывают гордость Воспитывают твердость, подвигают на рекорды Герой военных конфликтов для сына просто папа Грудью закрыл от пули командира, не заплакав Но уронил слезу, когда рука держала снимок Где в детском парке всей семьей стоят они в обнимку Не сосчитать всех подвигов, что совершали деды И цепких пальцев смерти вырвать нам победу Бесценные поступки, судьбы города и страны Жаль, что не все герои в лица попадают в кадр Неважно, молот или стар, девчонка или парень Память героя, что в сердцах наших пылают Для подвига найдется место, не зря же есть пословица Героем не рождаются, героями становятся Ну для тебя герой Скажи, на что ты сам способен рождаются героями становятся Подвиги вечные в обрывках кинолент В памяти потомков есть ты и твой портрет И на хранимой Богом русской земле Знай и сегодняшнем дне. тобой честна, что для тебя добро. Чем же ты достоин? Героем не рождаются, героями становятся.